la mitad de tu cuerpo y muestra que es la medida que te necesita para mí. Espero que fue interesante, que Dios te bendiga, no te olvides de ponerme una pregunta y suscribirte a a mi canal. Hasta luego, buenos días de México.